Em dic Raizelis i soc cubana. Parlo català i m'agrada ser voluntària per la llengua, experiència que valoro positivament després del camí iniciat com a aprenenta fa uns anys. No he nascut en aquestes terres, però he après i he viscut la seva història no només als llibres o dins d'una aula, sinó al carrer, parlant amb la gent. Gent catalana que, orgullosa de ser-ho, m'ha transmet el valor lingüístic i social de tres paraules, coneixement, integració i universalitat Significa formar part d'un tot ple d'experiències, és l'aprenentatge d'una llengua en el seu estat més pur i natural. D'això es tracta, de deixar una empremta que guiï i acompanyi els passos dels altres que vindran. Ser voluntària per la llengua significa el reconeixement de la feina ben feta al llarg d'anys d'estudi. És un camí que vaig iniciar fa molt de temps en el qual mai no he estat sola.